Barchaga assalomu alaykum avtobus kanali o'z ishini boshladi. Ushbu dasturimizga kirishdan oldin esa bittagina like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Shunda bizning keyingi dasturlarimizni o'tkazib yubormaysiz. Mayli uzoq cho'zmay boshladik. Dasturimiz esa Samarqand viloyatidan MT80X rusumli texnikamiz boshlab beradi. Ushbu texnikamizning hech qanday xarajati yo'q, ishga tayyor holatda. Dokumentlar ham bor deb aytmoqda. motor korobkalari ham yaxshi texnik holati zo'r deb ma'lumot qoldirishgan narxini esa 70 million so'm kamaytirib beramiz deb aytishmoqda albatta qolgan ma'lumotlarni ushbu raqamlarga murojaat qilgan holatda olishingiz mumkin bo'ladi Aytganimdek, dasturimizni diqqat bilan tomosha qiling. Ushbu dasturimiz albatta qiziq bo'ladi. layk tugmasini bosib qo'yishni albatta unutmang. Shunda qilayotgan mehnatimizning natijasini sezishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi dasturlarimizda qanday texnikalarni ko'rishni va narxini bilishni istaysiz? Fikringizni albatta izohlarda qoldiring. agar sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa bizga telegram yoki whatsapp orqali murojaat qiling biz sizning texnikangizning reklama orqali sotishda albatta yordam qilamiz navbatdagi mtz sakson точка texnikamiz ham samarqand viloyatidan 1989 yilda ishlab chiqarilgan xarajati yo'q ishga tayyor dokumentlar ham bor traktorga kafolat ham bor deb aytmoqda. narxi esa 55 million so'm albatta kamaytirib beriladi to'liq ma'lumotlarni esa ekranlardagi raqamlarga murojaat qilgan holatda olishingiz mumkin. Navbatdagi MT-80 texnikamiz esa Jizzax viloyatidan. Ushbu texnikamiz ham 1989-yilda ishlab chiqarilgan. Hozircha ishlab turibdi, hech qanday xarajat yo'q. Traktor nahadu, narxi esa 38 million so'm kamaytirib beriladi deb aytmoqda. Qo'shimcha esa hech qanday agregat qo'shib berilmaydi, faqat traktorning o'zi. Traktorning holatini esa ushbu videolarda o'zingiz tomosha qilib turibsiz. Albatta qolgan ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilgan holatda to'liq ma'lumotlarni olish imkoniyatiga egasiz. demak yana bir mt sakson rusumli texnikamiz sotiladi ushbu texnikamizning narxini bir yuz yigirma million so'm kamaytirib beriladi deb aytishmoqda traktor ishga tayyor holatda hujjatlari ham bor motor korobkalari ham juda ham yaxshi holatda hech qanday xarajatsiz texnika deb aytishmoqda ushbu ekranlardagi raqamlarga murojaat qilgan holatda albatta to'liq ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin bo'ladi Navbatda esa ushbu yuk mashinamiz sotiladi. 1989-yilda ishlab chiqarilgan, razdatga ham ishlaydi, o'zi ag'darada yurib turgan texnika, holati zo'r. 6 ta gaz balonlik deb aytmoqda. Narxi esa 5200 dollar albatta kelishamiz deb aytmoqda. Hamda ushbu texnikaning variantiga ham sotiladi deb aytmoqda. demak jizzax viloyatidan yana bir uch balolik mt 80 texnikamiz sotiladi narxi 22 million so'm faqat traktorning o'zi traktor ishlab turgan texnika hech qanday xarajati yo'q deb aytmoqda balonlar ham yaxshi holatda 1-2 sezonga yaraydi deb ma'lumot qoldirishgan to'liq ma'lumotlarni esa albatta ushbu raqamlarga murojaat qilgan holatda olishingiz mumkin bo'ladi Navbatda esa Sirdaryo viloyati Havos tumanidan ushbu T28 rusumli texnikasidan yasalgan ushbu qo'l bola kombaynimiz sotiladi. Yaqinda motor qilingan, hamma joy soz holatda. Ishlab turgan texnika hech qanday xarajati yo'q deb aytmoqda. Albatta, to'liq ma'lumotlarni ushbu raqamlarga ham murojaat qilgan holatda olishingiz mumkin. Narxini esa 50 million so'm kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. navbatiy T-28 rusum texnikamizning ham ishga tayyor holatda deb aytishmoqda. Traktor haqida esa hech qanday ma'lumot qoldirishmagan, faqat ishlashga tayyor, hech qanday xarajati yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxini esa 1300 dollar kamaytirib beriladi deb aytishmoqda. Albatta, to'liq ma'lumotlarni va manzilni ham ushbu raqamlarga murojaat qilgan holatda olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatini kutib turgan texnikamiz esa Farg'ona viloyati Rishton tumanidan ushbu mini traktorimiz sotiladi. Narxini 25 million so'm kelishtirib beriladi deb aytmoqda. Traktor esa ishga tayyor holatda. Ishlab turibdi, hozir ham ishlatilyapti deb ma'lumot qoldirishgan. To'liq ma'lumotlarni esa ushbu raqamlarga murojaat qilgan holatda olishingiz mumkin bo'ladi. navbatda esa qoraqalpog'iston respublikasi beruniy tumanidan ushbu ttz sakson o'n markalik ushbu texnikamiz sotiladi traktor yaxshi holatda motor ochilmagan antivirusda turadi to'rttala balonni pachka yuz foiz kafolat bor deb aytishmoqda xohlasa uch g'ildirakli bo'ladi deb aytishmoqda 2009 yilda ishlab chiqarilgan narxi esa 50 million so'm albatta kamaytirib beriladi deb aytishmoqda Xuddi shu akamizdan navbatdagi texnikamiz sotiladi. Ushbu T28 rusumli texnikamizning narxini 10 million so'm deb aytmoqda. Albatta, yana o'zimiz ham kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Kalitda zavod bo'ladi, hamma joy soz holatda, motor korobkalari yangi. Remontdan chiqqan deb aytmoqda. To'lov ma'lumotlari esa albatta ushbu raqamlar orqali. navbatli mt sakson texnikamiz esa bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilda ishlab chiqarilgan narxini esa o'ttiz besh million so'm deb aytishmoqda manzil va qolgan ma'lumotlarni bilish uchun ushbu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin bizlarga shu ma'lumotni yuborishgan xolos keyingi texnikamiz esa namangan viloyatidan ushbu t yigirma sakkiz rusum texnikamiz bo'lib narxini yigirma besh million so'm kamaytirib beramiz deb aytishmoqda to'liq ma'lumotlarni esa telefon orqali beramiz deb ma'lumot qoldirishgan albatta ushbu raqamlarga murojaat qilib barcha ma'lumotlarni bilishingiz mumkin bo'ladi Navbatiy texnikamiz esa Qashqadaryo viloyati shahri Sabz tumanidan 2010-yilda ishlab chiqarilgan ushbu TTZ rusumli texnikamizning motor korobkalari yangi qilingan deb aytishmoqda. Statori ham bor, stator esa Chexiyaniki. Lekin akkumulyatori yo'q deb aytishmoqda. Balonlar esa o'rta holatda. Xarajat yo'q, minishga tayyor deb aytishmoqda. Nasos va bomlari ham ishlaydi deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa 35 million so'm kamaytirib beriladi. Navbatda esa ushbu buldizer motorimiz sotiladi. Narxini esa 15 million so'm deb aytishmoqda, yana kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Qolgan ma'lumotlarni esa ushbu raqamlar orqali beramiz deb aytishmoqda. Navbatdagi texnikamiz esa yangi noldan remont qilingan, yaqinda remontdan chiqqan MT80 tochka bir rusum texnikamiz sotiladi. Jizzax viloyatidan. Narxini esa 70 million so'm deb aytmoqda. Traktorda esa hech qanday xarajat qolmagan, noldan remont bo'lgan. Qolgan ma'lumotlarni esa albatta ushbu raqamlarga murojaat qilgan holatda olish imkoniyatiga egasiz. Dasturimizga esa like tugmasini bosib, bizning kanalimizning rivojlanishini o'z hissangizda qo'shasiz deb o'ylaymiz. Demak, navbatdagi texnikamiz, ya'ni ushbu Persep sotlida Namangan viloyati 3 tumandan narxini esa 10 million so'm kamaytirib beramiz deb aytmoqda. Persepni esa ushbu rasmlarda o'zingiz tomosha qilib turibsiz. Qolgan ma'lumotlar esa ushbu raqamlarga murojaat qilgan holatda olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatdagi teleshkanmiz Xorazm viloyatidan. Narxi esa 8 million 500 ming so'm deb aytishmoqda, yana kamaytirib beriladi. Ushbu raqamlarga murojaat qilgan holatda albatta to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Telishkaning holatini esa o'zingiz ushbu rasmlarda oz bo'lsa-da guvohi bo'lib turibsiz. Dasturimizda esa yakunlab beradi Samarqand viloyatidan 2005-yilda ishlab chiqarilgan MT82 bar rusumli texnikamiz. Ushbu texnikamiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan, lekin unchalik ko'p ham haydalmagan deb aytmoqda. Holati a'lo darajada oladiganlar bo'lsa albatta kelishamiz deb ma'lumot qoldirishgan. Narxini esa 10 ming dollar albatta kamaytirib beramiz deb aytmoqda. albatta ushbu raqamlarga murojaat qilib to'lov ma'lumotlarni ham olish imkoniyatiga egasiz bizni esa bugungi dastur yakunlandi do'stlar dasturimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa bittagina layk tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying shunda qilayotgan mehnatimizning natijasini sezishimiz mumkin bo'ladi hozircha esa xayrlashamiz ertangi kuni ko'rishguncha omon bo'ling